Ребят, всем привет! Меня зовут Оксана. Вы на канале My Crazy Coach. Сегодня я хочу вам показать становую тягу, технику выполнения этого упражнения. Бросайте все свои дела, начинайте вместе со мной. Поверьте, будет очень весело. Ребят, сейчас я вам покажу становую тягу с гантелями. Исходное положение у нас будет. Ноги, носки смотрят вперед. Никуда мы их не разворачиваем. Ноги стоят на ширине таза. Для чего это упражнение? Во-первых, тут очень хорошо работает задняя поверхность бедра – Тут обязательно работают мышцы спины. Это очень классное упражнение, особенно для женщин. Если вы хотите подтянуть свои ягодицы, подтянуть заднюю поверхность бедра, потому что ягодицы тут тоже будут включаться. Главное правильно делать это упражнение и не включать, не давать нагрузку на колени. Если вы будете брать вес потяжелее, то есть не гантельки, там, например, 2 килограмма, да, и не бутылки с водой, а более тяжелые гантели. Естественно, у вас тоже может подключиться квадрицепс. Итак, поехали. Исходное положение я уже проговорила вам. Таз мы будем отодвигать сразу же назад, потому что у нас должны, должен работать вот этот угол в тазобедренном суставе. Мы не должны приседать с гантелями. Отодвинули таз назад – гантели или, если у вас нет гантелей, вы берете бутылки с водой, тянем вдоль ног. То есть вот такого положения быть не должно. Вдоль ног до середины голени. Взгляд направлен вперед, естественный прогиб в пояснице и медленно, плавно вы поднимаетесь наверх. При поднятии наверх не должно быть вот такого движения инерционного. Таз вперед не выдвигайте вниз, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, таз еще больше назад. Колени можно присогнуть, даже если у вас хорошая растяжка, все равно не грузите их сильно. Выдох, вдох, выдох. Если у вас вес не тяжелый, делайте от 15 до 20 повторений, и при этом вы должны сделать три подхода таких. Очень хорошо включаются ягодицы, и вы сможете приподнять свою попочку. Она будет очень красивая. Это будет полноценное упражнение, если вы сделаете три подхода.